Газдыгы сууда сырткы күчтөр оң жумуш аткарат жана газдын ички энергиясы көбөйөт мисал болуп абасы бар тунук үстү поршень менен бекитилген цилиндр боло алат цилиндрдин түбүнө эфирге нымдашкан кичинекей ватанын бөлүгүн салабыз дароо поршенди кыймылга алып абаны кысабыз кысууда аба жылыйт жана эфирдин буусу күйөт бул нерсе адиабаттык процессте абаны жана эфирдин буусун кысканда пайда болот жана алардын ички энергиясы жана температурасы көбөйөт